हेलो जी हेलो हाँ भाई बोलो लिविक है लिविक हाँ मेरे पास है Thank you. Probably. Oh Good luck, mates. It is showtime. It is showtime. It is showtime. Colo, colo, number. हाँ कर दिया फॉलो कर दिया भाई भाई कहाँ उतार रहे हो यहाँ चलो ना चलो भाई चलो पहले लूट करो बाद में बोलना ये कहाँ ले आए ऐसा भाई अरे भाई वाह क्या हो रहा है यार क्या हो रहा है मेरा है इतना खाता ना चलो बहुत अच्छा लूट मिल गया सर एटीएम मिल गया हमको यहाँ पे तो नेम एम क्या बोलते हैं एम फोर वन सिक्स छोड़ दिया था M four sixteen M four one six हाँ एम फोर सिक्सटीन जो बोलूँ वेक्टर इधर आ जाओ फोर एक्स मेरे पास भी है कहाँ नहीं नेट के वो तो बताना We have 2, 4, 5, 9, 8 के रिटेक्स मिलेगा तो पता ना तू तो। अरे यार सेवन की एमओ ले ली भाई सारे मिल गया क्या ये भाई बुलेट तेरे भाई किसकी बुलेट मेरे पास किसकी फाइव फाइव का हाँ ठीक है थैंक्स मिल जाएगा ढूंढो सब कुछ मिल जाएगा बस ये गन उठा लो इसमें से तीस गोली मिल जाएगी आई गॉट सप्लाइज कौन से गन मैंने मार किया अच्छा। वहां पे जाओ उठा लिए कार नाइन एट कमी हो रही चलो कोई बात नहीं ठीक है चार नंबर कहाँ गया यार फाइव के एम ले लो वो लेवल थ्री बैकपैक सब कुछ है I got supplies I got supplies भाई लेवल थ्री का बैग यहाँ रहा हूँ I got supplies level three का बैग कोई ले जा ना नहीं नहीं आ जाओ मैं एम फोर सिक्स आ रहा हूँ आ रहा हूँ एम यहाँ पे भी है I got supplies. कहाँ है एम और लेवल थ्री का बैट कहाँ वहीं पे है हाँ वहाँ पे ऊपर है देखो रुको अभी देखो level three bag. अच्छा यहीं पर है। का उठा लिया यहाँ पर क्या है यहाँ भी M4 है M4 ले लेना M4 के भाई six x मुझे तो दे दें तू एक्स लेगा भाई मेरे पास four x है भाई बैरल है उठा ले बैरल है एम सेवन चल निकलते हैं बहुत सारे सिक्स एक्स अगर मिलेगा ना तुम्हें सिक्स लाख देना तो भाई मिलने से सिक्स लाख मिले तो दूंगा भाई यहाँ पे आ जाओ मार्क द लोकेशन M416 में 4x बहुत अच्छा चलता है यहाँ पे भी M416 फोर वन सिक्स है एम फोर जो बोलो भाई M416 है भाई साहब M416 कितना मिल रहा है हम लोग को इसीलिए तो यहाँ आते हैं भाई भर भर के मिलेगा कम से कम तीन चार बार तो देख चुका हूँ ओजी है ओजी चार नंबर गया संभाल के खेलना ठीक है मिल गया वाह थ्री एक्स मिल गया एम फोर में थ्री एक्स लगाया फोर एक्स में लगाया टू एक्स हटाया गया गया उसको बचा नहीं पाएंगे चार नंबर को तो मर ही गए क्या हुआ कौन है शायद से फायर आया पीछे से साइड स्कोप लेगा सिक्स नहीं चाहिए हो तो बताओ सामने से सामने सामने से हो सामने से रहा है यही से हो रहा है कहां गया यार कवर लेके बैठे होंगे यार आगे मत जा आगे मत जा उधर मत जा भाई इधर से करते हैं ना इधर से स्नाइपिंग करते हैं मार्क द लोकेशन गोली मत चलाना सोन गोली कौन चलाने जाएगा नहीं नहीं सोन में चलो पहले भाई बाद में दिक्कत होगी जोन में अभी टाइम है एक मिनट भाई यार बाद में फाइट लेंगे ना तब जोन पे आएगा ए भाई भाई और जोन में जा भी नहीं पाएंगे ऐसा होगा जोन काटने जाएगा ऊपर से वो लोग फायरिंग करेंगे बहुत बार ऐसा होता है दो नंबर बेचारा मर जाएगा वो है कहां पर देख तू नहीं नहीं जोन इतना डैमेज नहीं करेगा ये वाला कार मिल जाए तो आ जाएगा फर्स्ट जोन में भाई M416 का भाई इधर भी M416 है DP है I got supplies. ओ गेमिंग भाई आ रहा हूं आ रहा हूं कहां रहा? Watch out. आ रहा आ रहा Marked a location. बॉट है बॉट है बोट ऐसा फाइन नहीं करता रियल बंदा होगा आसपास देखो डरिए डरिए वहाँ पे है घर के ऊपर क्या देख रहे हो तुम मार करो ना पहले कहां पर है इसमें में कम ना कहां पर है मार्क करो लोकेशन मार करो लोकेशन मार्क द लोकेशन यहां पे चलो रश करो मार्क द लोकेशन पीछे से मूवी चल रहा है एक कदम तो पेटी बन गया है ऊपर में ऐसा है M4 ले ले भाई M4 मेरे पास है भाई अच्छा है बोल रहा था ना रियल बंदा होगा अच्छा इसको स्कोप अच्छा वाला नहीं मेरे पास एक से हमको मिल जाना अपने चाहते हैं चलो जोन में चलो जोन में चलो ब्लड फुल कर लो दो नंबर को पड़ी देखो हेड छोट हुआ है हेड उसका एक में ही डाउन दो ले जोन में तो भागने का यार वो जोन से बाहर है वो तो मर गया है वैसे भी मर गया ना M24 से मर उसको बचा नहीं पाएंगे हम लोग आओ आओ चलो जोन में भागते हैं हम लोग संभाल के हम पे भी फायर हो गए एम टू फोर का तो साइड से जाएंगे हम लोग भाई ड्रॉप गिरा यहाँ देखो दूर है थोड़ी ओपन में है संभाल के पहले इस घर में देख लेते हैं सब घर में मौली मौली उठा लो उठा लो उठा लो मेरे बैग में स्पेस है नहीं क्या करें लेवल थ्री का है फिर भी पूरा बु, बुलेट है ना थोड़ा ज्यादा उसके बाद हेल्थ है इसीलिए है मेरे पास हेल भी नहीं है मेरे पास भाई साहब अरे यार बैग खाली करना होगा हेल्प लेना होगा आपको चलो चलो चलो सोन के अंदर घुसो थोड़ा अरे यार एम टू फोर से फाइट होने वाली है हमारी जून में पीछे से घुमा के डाल दूंगा स्टार्टिंग कवर ले लो यहाँ पे क्या अच्छा कवर ठीक है ठीक है ले रहा इस तरफ बंदे हैं ना मार्क द लोकेशन तो पता ही है हमें मैं वहां जा रहा हूं नहीं नहीं रुको रुको रुको वहाँ पे बंदे हैं यार दो नंबर वहाँ पे डाउन हुआ ना वहाँ से बंदे आएंगे ये पत्थर के पास जाना पीछे से भी देखना जून आ रहा है जून बना लेकिन बंदा कोई नहीं दिखा मुझे बस बाप रे बाप इतना कम आदमी बचा है बस छह आदमी बचा है उसमें से लगता है एक स्क्वाड होगा पूरा भाई जोन में भागना होगा लगता है हाँ जाना तो होगा अभी से भागते हैं भाई तो बाद में घेरा जाएंगे तो फिर मुश्किल चलो चलो चलो संभल के आप बंदे ना हो चलो घर में चलते हैं बंदा है बंदा है इधर डाउन हो गया तीन नंबर संभाल के बंदे आ रहे हैं इधर अरे भाई